Alors bonjour tout le monde. Alors comme vous voyez, mon ordi a détecté un virus. Et je vous dis tout de suite, c'est faux. Alors, et eh eh oui, Alors je vais vous montrer comment créer ce, faux message, comme quoi qui dit qu'il y a un virus dans votre ordi. Alors vous pourrez ensuite impressionner euh, des amis, grands-parents. Hein. Un Chinois qui habite, à, Bangkok en attendant de se faire payer un spa chez eux en Arizona. Hein. N'importe quoi. N'importe qui. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il faut? Alors, je vous le dis tout de suite, ça, fait rien. Ça, ça peut pas endommager pour vrai vos, choses et tout. C'est faux. Alors, premièrement, il faut ouvrir un nouveau document texte. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment ouvrir un document texte, vous faites un clic droit, vous faites nouveau, document à texte. Alors, vous l'ouvrez. Et là, c'est très simple. Il suffit juste d'inscrire ce que je vais écrire à l'instant. Alors, vous faites Y égale MSGBOX ou MSGBox ou MessageBox. Alors, vous ouvrez une parenthèse, vous faites des guillemets. Et là, vous pouvez entrer n'importe quel texte. Alors, moi, je vais entrer euh, mon texte. Ça peut être n'importe quoi. Ensuite, quand c'est fini, vous refaites encore des guillemets, vous faites une virgule, vous inscrivez le chiffre 16. Et ça, le chiffre 16, c'est quand ici, vous voyez le X avec le OK. Ça fait ça. C'est ça que ça fait le chiffre 16. Dans le fond, c'est genre pour choisir euh, comme l'icône, si on veut. Attends, je vais faire un autre exemple avec celui-là, vais le modifier. Je vais juste changer le chiffre. mettons je mettrais 18. Sauvegarde. Je l'ouvre. Là, vous voyez, il a apparu, il y a encore la même X, mais sauf qu'il a apparu abandonner, recommencer ou ignorer. Alors, euh, moi, j'aime bien, je vais laisser avec le chiffre 16. Alors, quand vous avez écrit le chiffre 16, vous faites une autre virgule, d'autres guillemets, et là, le prochaine affaire que vous écrivez, c'est le titre du message. Alors, moi, je vais marquer attention vous refaites encore des guillemets et vous fermez la parenthèse. Alors quand tout ça c'est fait, vous faites fichier enregistrer sous. Alors vous pouvez l'enregistrer sur le bureau. Et maintenant vous pouvez écrire euh, virus. Mais ce qui est très important, c'est l'enregistrer en point VBS. sinon, ça marche pas. C'est vraiment en point VBS. Alors quand c'est fini, on fait enregistrer. On peut fermer ça. Alors on le voit ici. Il y a ce compte là qui apparaît. Alors vous cliquez dessus et là vous voyez. Ça dit un virus a été détecté dans l'un de vos disques durs, veuillez le supprimer immédiatement ou vous pouvez vous pourrez avoir de lourds dommages sur vos disques durs, blablabla. Et ce n'est vraiment pas endommageable, ça ne peut pas endommager. Alors merci d'avoir écouté mon vidéo et on se retrouve pour un prochain tuto.